No fumo garete Ey, directamente de la Oeste, Villa Jardín Pa, ese pi donde pi, si no fui. No fuma al carete, carete, dale guachamo ese roquete, que la seguimos después de las 7. hueso verde, movete Porque perro siempre a fulete Falta un novio que es celoso, le digo correte No compro con ese gato, se hace el delincuente No descarta uno, ella descarta a 20 A 20, 20, a 20, 20 No descarta uno, ella descarta a 20 A 20, 20, a 20, 20 a mí me llama, dice que lleve los lillos Esos perros son repollos, suena cumbia en el pasillo Que retumen esos bajos porque acá estamos repillo Que no se te hagan los locos, le volamos el flequillo El que sabe, sabe El que sabe que no sabe, que le pegue suave si le cabe Hay mujer en cantidad de lo que salga de la boca de ese gato no es verdad eh. Dice que son repiola y yo le digo que está bien Me ah. le pego y la rompemos, un chacoteo bien violento Mami, dale sin miedo, porque acá está todo pago Si esos ruchis no fueron, todo citado re perdieron, ellos se confundieron. En el pari que mi marito, guana no me dicen nada. Cayó una mujer muy cocada y la saqué a bailar. Como Julito, ran tan tan tan. No bancan la toma porque no andan bacán. Fuma garete, garete, dale mueve ese roquete. Que la seguimos después de las 7. Hay un par de giles que ya no pueden ni verme. Mientras yo vacilo fumando todo ese verde, movete. de perre siempre a filete que un otro que es celoso, le digo correte. No compro con ese gato, se hace el delincuente. No descarta uno, ella descarta a 20, a 20. A 20.